Hey, what's up mga kindiris? May kasama na naman ako. Na naman ako. Gwyneth at si... Yay! The vlog man! Yay! Ang gagartin vlog inay. Hulaan o inumin. Ginising na lang ako. <laughs> Magtagalog kayo. Yay! The vlog man! Ang gagartin vlog inay. Hulaan o inumin. Yan. Let's start mga kindiris. <laughs> Oh, Question. Question number one, Gwen. who would... Who would be your ideal partner? three, two, one, inom! <laughs> Kana hindi nakasagot. Tanan? <laughs> Oo. Oh. Ay, ayaw. <laughs> Sige. Ano? Tanan, ano? Eh, alam eh, mo, man mo, inom ako ano. Dapat na isda pa sa usa. Ha ha ha ha! Ito. <laughs> Ubusin mo. Ayaw. Ay, hindi. <laughs> ah, tapos na. Sa to. Ano Dili ka lang. Tutuin. Ano answer. Question, ay. <laughs> Uy, Dria, ano na, ano ba po? Ano, uy, ano? Ano? Sumakit ang ulo ko. <laughs> tagal, ay tagal. Pili. Mama or Papa, walay both. Mama! Mama. <laughs> Mama. Ako. Okay. Murot. Number three. <laughs>